واليوم صار صيام رمضان عادة اجتماعية في البلدان الإسلامية بحيث تكثر فيه مظاهر التدين ويزداد عدد المصلين في المساجد وتقل الحركة أثناء النهار ويغلب العبس على الوجوه والتوتر وتكثر الخصومات والمشادات وينقص الإنتاج وساعات العمل ويتضاعف معدل الإنفاق بحوالي 50 إلى 100% ما أن يفطر المسلمون مع آذان المغرب حتى يستبدلون نهارهم بالليل بحيث يستمتعون بكل أنواع المأكولات حتى آذان الفجر وتكثر السهرات الدينية منها والعائلية وكذلك سهرات الفساد أيضا